Куда ты бьешь, будешь? Лол, а чё? И чё это за херня? Сейчас бомба взорвет. Да? Мини минеры. Да. Граната! Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами.